njengoba besindiqalile ndabafundisa ke ngoku unobumba bam ndiye ndibe nemidlalo endiyenzayo eyahlukileyo ngamanye amaxesha ndiyenza nabo bonke beyiklasi umzekelo Umntana ngamnye ndiye ndimenzele amakhadi. Ndiyazama ke into yoba angabi maninzi la makhadi kodwa ndiyaqinisekisa into yokuba aba nobumba ndibafundisileyo bakhona apha kweli khadi. Bawabeke phezu kwetafile. Ukuwabeka bekwayo phezu kwetafile ndithi ndiphakamisele u-G. bazokhangela ke bakhange bayajonge ke ngamanye amaxesha into yokuba oh, uphakamisele bani ubani bani baphakamise ke ngoku ug ndiphakamisele uy bakhangele bakhangele y kulapho ke ngoku uqondayo into yokuba uyambona ozikhangelelayo aphakamise ndiyenza nabantwana bonke ngamanye amaxesha beyiklasi Okay, amehlo onke kum. Mamela ke, lela xesha lethu lokujonga into yokuba ngubani umntu oza kuphakamisa unobumba olungele esi sandi ndizawusibiza. Ne? Okokuqala, awuzojonga umntu osecaleni kwakho andithi okwesibini ndifuna ukhuphe amakhadi akho ngoku uwajongise onke phezulu uthule uthe cwaka ukhupha amakhadi akho njengesiqhelo onke wakhuphe onke kaloku ubeke iplastiki apha ingazokuphazamisa ajonge phezulu onke ukwazi uwabona ajonge phezulu onke kakuhle ukwazi uwabona makajonge phezulu onke makajonge phezulu onke ukwazi uwabona onke andithi angadibani namakhadi omnye umntu okay kulungile ke jonga amakhadi wakho ndiphakamisele u awujonga omnye umntu awujonga omnye umntu uyamphakamisa umjongise kum sujonga omnye umntu very good very good ut ndiphakamisele ut sihlumile good Mphakamisa, hayi sukhangela amanye silumini. Okay, ndiphakamisele u c c c. Hayi ke masimeni, masimeni, masimeni siqale nini uthetha ngoku? Benthe asithethi. Hayi zinhle, benthe asithethi. Ndiphakamisele u c. Ajonge kakuhle lo c, angajongi angathi angathi ajonge pha kum because once athi andizombona masimjongise so andithi good mjike mjike ujonge rongo lona uc phinde umjike very good nanko mbize nantsi ke enye endithandayo lena ke siyaloba asilobi ke intlanzi siloba onobumba kwakhona ndiye ndenze amakhadi anonobumba bam ndiwabeke ndifaka iphini apha ukuze ikwazi ulobeka abanobumba bam ne sibaguqule thanda uyenza ke lena xa ndisebenza nexela elincinci ilula ke sicumfama inzima kuba kaloku nale nto yabona uba yiprastic le ndifumana nje ezaa zinto ezincinci ndisole efrijini ifishi yam len and then ke ndiyibeke apha ndithi ndilobele u uzawuya ke hayi nguci lona um masijonge um c amlobe ke mbize ke c c ndilobele u g Naku ugi wam. G, Bayathanda ke uloba. Siqhubekeke. Xa imphakamisile funeke ambize abonise nabanye apha egruphini. Mandibonise ke uba ndenza njani phaa eklasini yam. Ndilobele um. Thatha umfunde. Mjongise, bajongise, bajonge, babonise. P. lithi ndigama linompu lazi ipesika mm, very good beka phantsi ndize kulena ke oh hayi ke bayithanda ke lina ilula ke ne ndithathe nje iphepha ndalilaminate kuba kaloku ndifuna umane ndilicima ne ndiye ndibhale onobumba bam apha Noba ubaphindile bona, ayinamsebenzi. Bathathe ke ngoku idayisi eli. Uyabona ke ngoku ikhangeleka njani? Bathenza ntoni ke? Bayarola, bayarola, bayathanda, ba, ba, ba. Um, one. Um, funeka abale umntu. Xa efika apha, funeka abize lo nobumba. Ba. b ngamanye amaxesha ndithi kandinike mani igama elinob bona baleka bala yaqona baphinde bengugeni yomnye umntu hayi ke three one two three ke glaf besimenza Ndamnike ke elinye igama elinof, bakunike igama elinof. Bayayonwabela ke ngoku yonke le midlalo kuba kaloku yindlela abathanda ufunda ngayo, bafuna ukonwaba xa befunda.